ELA, LAB, UGT, SK, STEILAS, CGT, CNT, N, IRU eta etxalde sindikatuek azken hiru urteotan neurri hauek hartzeko beharra adierazi diegu euskal gizarteari. Beste erakundeei eta eragile politiko eta soziali. Euskal preso guztiak Euskal Herriko espetxetara hurbiltzea. Gaixo dauden eta adinekoak diren presoak berehala espetxetik ateratzea graduen progresioa eta legeria arruntean aurreikusitako espetxo nurak eskuratzea. Inolako diskriminaziorik gabe. Eta salbuespenezko espenezko legeria oro gainditzea. Neurri horiek premiazkoak dira eta ezin dira gehiago atzeratu. Izan ere, espetxetako salbuespenek espenek oinarrizko eskubidak urratzeaz gain, bizikidetza demokratikoaren aldeko aurrerapenak zaitzen dituzte. Eta sufrimendu handiagoa eragitzen dute ere gaur alaber aipamen berezi egin nahi diogu aieteko adierezpenaren sinaduraren amargarren urte hurrenari. Adierazpen horren partaide izan ziren alderdi politikoak, nazioarteko pertsona ospetsuak, euskal erakundeak, patronaren elkarteak eta hemen izan bidea dinamika honetan gauden sindikatuetako batzuk. Bina 2008ko urriaren amazazpiura mugarri izan zen Euskal Gatazkan. Bost puntuko akordioa sinatu baitzen gatazka konpontzeko. Bat, jarduaren armatua behin betiko amaitzeko deia, handik egun gutxira gertatu zena. Bi, Espainiako eta Frantziako gobernuei alderdiekin elkarrizketak azteko eskatzea. Iru, gatazka konpontzeko, adizkidetzeko eta aldebiko suprimendua aitortzeko behin betiko urratzak ematea. Lau, elkarrizketarako deia egitea eta herritarrei kontsulta egitea sustatzea. Eta bost, prozesuaren jarraipen batzordea, batzorde bat sortzea. Bihar, urriako geita iru, atzaldeko bostetan, zarek donostean antolatu duen ibilian-ibilian presoak etxera manifestazioan parte hartuko dugula ere, iragartzen dugu. Eta bukatzeko herritarrak animatu nahi ditugu, bereziki langileak, bakoitzak bere espaziotik, modu aktiboan parte hartzera gai honen ebazpenak behin betiko aurrera egin dezan.